lança ovo, feliz ano povo. Vamos semear, vamos semear, no bexiga um painel novo. Replantando oficina TBC, um só ovo, feliz. me, semear. Vamos semear, vamos semear. Pega fogo. Cadê liberta? Libertas! Plantando oficina, TBC, um o ovo, feliz ano povo! Vamos semear. Nasce aqui! Agora! Uma barra de ouro feita por muitas mãos, por todas as mãos de vocês que eu quero ver agora. Foram vocês e os outros vocês que não, que não estão em vocês, não estão aqui, que fizeram esta criatura. Ela não é de ninguém. Ela é nossa. E ela vai se chamar Ninguém consegue ter. Oficina barco, gente. Vamos lá, vai. 50. Ah! Mais! Evoe. Agora todo mundo junto, bem forte. Oficina 50 mais, Labirinto da Criação. Oficina 50 mais. Iqbal. Faz um lado só, faz um lado, lado só. Cheguei, cheguei. Aqui. Sabe aqui. Essa corrente. Entra na corrente. Pronto. Aqui já pode é parar. Você, né, Até lá, gente, uma fila. Uma cobra. Uma cobra. Acharam que tinha acabado. Ah! <laughs> Corrente! Entra Fir... na corrente! Corrente! Vamos Firma! Bora! Vai, vai, vai! ah! Vira pra lá, ó. para Yay. aqui, ó. Pegou? Aqui, aqui, aqui. Ela não pegou. Velho. pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? ¿Quién no pegó? no pegó? no pegó?